Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Malik Efendimizin Arap dünyasında yürütmüş olduğu strateji ve yaşlı olan Makriyanus'la olan görüşmesinin ardından öldürülmüş durumunu anlatmıştık bir önceki bölümde. Bundan sonraki süreçte hem ticari faaliyetleri geliştirmek ve artırmak hem de bölgedeki karmaşanın durumunun seyrini gerçekleştirmek üzere Hz. Malik öncelikle oğullarından birisini Roma bölgesine yani bugünkü İtalya topraklarına gönderir. Hedefi hem bölgedeki ticari faaliyetleri arttırmak ve bu manada bölgede bulunmak bir diğer taraftan Roma ile Sasani arasında yaşanacak her türlü krizden etkilenecek olan Arap dünyasını bu konuda koruyup kollamak. Hicaz bölgesinin Arap dünyasındaki etkinliğinin artacağı bir döneme denk geliyor bu. Bu yüzden Hz. Mali'nin yapacağı her türlü stratejik hamle ilerleyen dönemde bugün görmüş olduğunuz merkezi yapıların da temelini teşkil ediyor. Yani Arap dünyasında Mekke ve Medine'nin merkezi hükmünü buluşmuş olduğu bir alandayız. Önceleri bölük pörçük olduğu iddia edilen kabileler şeklinde yerleştiği ifade edilen Arap dünyası hakkında daha detaylı bilgiler sunacağız. Ancak şu bilinmeli ki Hz. Mali'nin bu dönemde yapmış olduğu stratejik çalışmaların tamamı Arap dünyasının merkez olma hükmü üzerine kurgulanmış. Böylelikle hem Mekke, Medine, Hicaz bölgesinin Arap dünyasındaki etkinliği artırılacak, bir diğer taraftan Sasani ile Roma arasında yaşanacak her türlü çekişmeden alınabilecek en yüksek fayda alınmaya gayret edilecek. Hz. Mali'nin oğlu İtalya'ya ilk vardığı andan itibaren ticari faaliyetlerini geliştirmekle beraber bölgeye Hz. Mali'nin gelebileceği bir şeklin olup olmadığına dair de bir istihbarat çalışması yapıyor bugünkü tabirle söylemek gerekirse. Hz. Mali'ye ulaşan ulaklar Hz. Mali'nin oğlunun bölgede iyi ticaret yapılabileceği özellikle zeytinyağı ticareti, kumaş ticareti gibi konularda Avrupa'nın ciddi eksiklerinden bahsettiği gibi Hindistan yarımadasında üretimi oldukça yoğun olan susam bitkisi ve bunun yanı sıra Orta Doğu'da var olan buğdayın Roma topraklarında gittikçe fiyatının yükselmesiyle bölgeden yapılacak olan bugünkü tabirle ihracat faaliyetlerinin etkin bir gelir elde edebilme imkanı doğurduğunu da ifade ediyor. Hz. Malik oğlunun İtalya'ya gönderilmesinden yaklaşık 3-4 ay sonra bölgeye intikal ediyor. Bu kez yanında 32 kişilik bir heyet var. Yine deniz yolu üzerinden gidiliyor bölgeye ki Arap dünyasının denizcilik faaliyetleri aradan geçen 75 yıllık süreçte oldukça gelişmiş durumda ve Akdeniz'de hareket halindeyken Arap gemileri olduğu anlaşılacak bir karaktere de sahip. Ancak Hz. Mali'nin elde etmiş olduğu sulh yöntemi denizlerden kolaylıkla geçebilme imkanını sunuyor kendilerine. Henüz Akdeniz coğrafyasında ciddi problemlerle karşılaşmıyoruz ancak Antalya kıyılarına eğer yakın hareket ederseniz bu bölgede sıkıntı var. O yüzden genellikle rota Kıbrıs'ın güney bölgesinden yani Afrika kıyılarından devam ediyor. Ancak kıyılara bazı bölgelerde uzaklaşıyorlar çünkü Afrika kıyılarında da hatırlayacaksınız daha önceden Mekke ile yaşanmış olan bir problem vardı. Bunun tekrar etmesi arzu edilmiyor elbette. Efendim bölgedeki bu 32 kişinin gelmesiyle beraber gerçekleştirilen faaliyetler Roma'nın merkezine yakın bir lokasyonda bir köye yerleşmelerinde vesile olunuyor. Elde edilmiş olan gelir neticesinde İtalya'da Roma'ya yakın olan bir köye yerleşen bu 32 kişilik Arap e, topluluğu Hz. Malik ve oğluyla beraber bölgede artık etkin bir faaliyet göstermeye başlıyorlar ki Hz. Mali bu bölgede yaklaşık 6-7 ay boyunca kalacaktır. Bölgede kaldıkları süreç boyunca da e, bu yürüttükleri faaliyetlerin aslında biraz daha ileriye taşınabilir olduğuna dair verileri içeriyor. Zira İtalya'dan sonra gelen İspanya'nın ve e, bu kara Avrupa'sının kıyı kesiminin Akdeniz'in ihtiyaçlarının gün geçtikçe artacağı Roma'da yaşanan bu büyük e, iç çekişmenin günün birinde Roma'nın bölünmesine ya da başka bir unsurun meydana gelmesine sebep olacağından bu bölgede Arap ticaretinin gelişmesi gerektiğinin farkına varıyor Hz. Malik Efendimiz. Hz. Malik Efendimiz kendisiyle gelen e, bir kızını İtalyan bir genç e, genci kızlarından birisiyle evlendiriyor ve bu bölgede artık bir yerleşik hayata geçiyorlar. Hazreti Malik onları bırakıyor tabii ki orada. Ancak e, İspanya'ya doğru hareket edecek ve İspanya'da Arap dünyasının o ilk nüveleri atılıyor olacak. Bu arada İtalya bölgesinde bu köyde kalmış olan Arap topluluğu Hazreti Mali'nin evlatları ve onunla beraber gelenler artık bölgede kalıcı bir hale kavuşuyorlar Öyle ki bu bölgede yaşanan her türlü sıkıntının içerisinde özellikle tıbbi alanda ticaretin yanında tıbbi alanda da başvuru noktası haline geliyor Araplar. Zira Arapların daha önce beyan etmiş olduğumuz doğu tıbbından aldıkları ve kendi topraklarında geliştirmiş oldukları tıbbi e, ilaç yöntemleri özellikle İtalya gibi e, kendi florası oldukça gelişmiş endemik bitkileri daha fazla olan bir bölgede daha da aktif hale geliyor. Özellikle zeytinyağı ve zeytine bağlı üretmiş oldukları ilaçlar bölgede oldukça popülerlik kazanıyor ki bu noktada bölgenin pagan unsurlarının başında yer alan isimler bile bu Arap topluluğundan yardım istiyorlar ve pek çok ölümcül hastalığa işte bu Arap topluluğu destek oluyor. İlerleyen dönemde Roma'da yaşanacak krizin derinleşmesi yani yaklaşık 200 yıl kadar sonra da bu topluluğun Fransa'nın kuzey bölgelerine doğru ilerlediklerine şahit olacağız. Yani bugünkü gördüğünüz Fransa'nın kuzey bölgelerinde Danimarka'ya doğru uzanırsanız eğer Arap toplulukları ve Arap genlerine sahip olan insanların bugün kendilerini Fransız ya da Danimarkalı zannettiklerini görebilirsiniz, şahit olabilirsiniz. Bunlar zaman zaman Cezayir insanlarıyla kıyas edilerek Cezayirli oldukları düşünülür ama aslı Mekke'ye dayandığı söylenebilir. Pagan anlayışına karşı bu topluluk çok ciddi manada durduğu söylenemez. Sonuçta ortada sürekli muharref dinlerin etkisi var. Bu etki sebebiyle de İtalya'da var olan paganist anlayıştan etkilendikleri söylenebilir. Mekke'de henüz bu durumun ciddi etkileri yok. Kısmi etkilerinden söz edebiliriz. O etkileri ilerleyen süreçte daha e, baskın bir şekilde görmeye başlayacağız elbette. Bu topluluk 3 ila 6 ayda bir de Mekke bölgesine haber gönderiyorlar ulaklarla. Yazılı bir halde neler olup olmadığını ifade ediyorlar istihbarati manada. Roma'nın Sasani'ye karşı her kaybında yahut içeride öldürülen bir imparator ya da karmaşa durumunda neler olup bittiğini söylüyorlar. Hz. Malik İtalya'da bu topluluğu bırakıp ardınca İspanya yolunu tutmakta. Zira İspanya'da onu bekleyen bir ticaret var ama bunun yanında önemli bir de stratejik hamle bekliyor kendisini. Bu hamlenin ne olduğunu öğrenmek için yarın yeniden bir araya geliyor olacağız inşallah. Bugünlük kalın sağlıcakla.